Tag. Mein Name ist Philipp Zuber und ich arbeite bei Schunk im Produktmarketing. Und heute möchte ich Ihnen unseren neuen Greifer, den Schunk EGH, kurz vorstellen. Der Schunk EGH ist ein Greifer, der speziell für die Anwendung mit Cobots und Leichtbaurobotern konzipiert wurde. Das zeigt sich auch schon an der Form und das Aussehen des Greifers. Man sieht, der Greifer besitzt eine Kunststoffhülle mit abgerundeten Kanten und es fügt sich somit sehr gut in das Bild der Cobots ein. Das Design des Greifers ist außerdem angelehnt an die Shunk-Koei-Greifer. Die Shunk-Koei-Greifer sind speziell für den Einsatz in der Mensch-Roboter-Kollaboration geeignet. Im Gegensatz dazu ist der EGH nicht für den Einsatz in der direkten Mensch-Roboter-Kollaboration geeignet. Der Unterschied wird deutlich auch in der Farbe des Gehäuses. Man sieht beim EGH diese grauen Farbakzente. Die Schunk-Koek-Greifer besitzen an diesen Stellen dunkelblaue Farbakzente. Gehen wir kurz auf die technischen Basiswerte des Greifers ein. Er wird elektrisch angesteuert mit 24 Volt und IO-Link. Und die Greifkraft besitzt einen Wert von 100 Newton und der Hub ist auf 40 mm angegeben. Gesamthub 80 mm. In dem Gehäuse vom EGH versteckt sich ein Servomotor, über ein mehrstufiges Getriebe wird die Bewegung des Servomotors dann auf eine parallele Backenbewegung übertragen. Ich zeige das mal kurz. So. Diese parallele Backenbewegung hat den Vorteil, dass über den gesamten Hub des Greifers immer die gleiche Greifkraft vorhanden ist. Das bedeutet, egal an welcher Stelle ich ein Werkstück greife, wenn ich unterschiedlich große Werkstücke greife, der Greifer greift immer mit der gleichen Greifkraft von 100 Newton. Der parallele Backenhub lässt sich außerdem flexibel einstellen. Kommen wir nun zu ein paar besonderen Features des Greifers. Und zwar wäre da als erstes das LED-Lichtband, das man am oberen Ende des Greifers sieht. Dieses Lichtband kann in den Farben Grün, Gelb und Rot leuchten. Außerdem lassen sich diese Farben auch über digitale Signale direkt ansteuern das also hat den Vorteil, dass der Bediener oder der Anwender manuell steuern kann, in welchem Zustand der Greifer welche Farbe besitzt. Zusätzlich zum Lichtmann befinden sich auf der Rückseite noch drei Status-LEDs. Diese sind nochmal zur Verdeutlichung des Greiferstatus vorhanden, beispielsweise ob der Greifer eine Verbindung zur Robotersteuerung besitzt. Ein weiteres Feature findet sich ein bisschen weiter oben und zwar ist hier dass der Montage-Schnellverschluss. Dieser ermöglicht es, sehr schnell und einfach den Greifer an den Roboter zu verbinden. Im Lieferumfang des Greifers ist eine Adapterplatte enthalten und wenn die erstmal am Roboter festgeschraubt ist, ist es mit dem Innensechskantverschluss hier und auf der gegenüberliegenden Seite sehr schnell und einfach möglich, den Greifer dort zu montieren. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein Kabel. Dieses Kabel enthält sowohl die Spannungsversorgung als auch die Leitungen zur Ansteuerung des Greifers und zur Ansteuerung des Lichtbandes. Wenn Sie noch weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Montage des Greifers benötigen, finden Sie hierzu ein Video auf unserem YouTube-Channel oder unter Schunk Blue Media. Gehen wir nochmal zurück auf den Greifer und zwar möchte ich auf die Fingerschnittstelle eingehen. Wir haben hier vorne eine universelle Backenschnittstelle, ähm, die es auch ermöglicht, kundenspezifische Finger anzubauen. Diese Schnittstelle besitzt ein, in der Mitte ein Gewinde und zwei Stiftbohrungen, um eben auch eine höhere Genauigkeit zu ermöglichen. Der Greifer wird außerdem in einem Starterpaket ausgeliefert. Das Starterpaket enthält alle notwendigen Bauteile sowie Werkzeuge zur Montage des Greifers und dort enthalten sind auch zwei unterschiedliche Fingerpaare. Diese möchte ich nun auch noch mal kurz zeigen. Und zwar haben wir hier zum ersten starre Finger, diese sind geeignet für den dauerhaften Einsatz am Greifer. Die sind sehr stabil und besitzen auch die Möglichkeit, zusätzliche Greifeinsätze dort einzubauen. Genau. Das zweite Fingerpaar, das noch im Greiferumfang enthalten ist, sind flexible Finger. Dort haben wir die Besonderheit, dass diese Finger sich nochmal zusätzlich einstellen lassen. Und zwar gibt es hierfür zwei Gelenke. Diese ähneln dem Gelenk des menschlichen Fingers und dadurch lassen sich noch unterschiedliche Greifweiten oder unterschiedliche Formen realisieren. Das heißt, es führt auch zu einer zusätzlichen Flexibilität des Greifers. Außerdem sind im Starterpaket noch Greiferfinger-Einsätze enthalten. Die zeige ich hier nochmal kurz. Das sind drei unterschiedliche Einsätze mit unterschiedlichen Konturen und Materialien, damit auch Werkstücke mit unterschiedlicher Oberfläche oder unterschiedlicher Beschaffenheit sicher gegriffen werden können. Man sieht, der EGH e ist ein einfacher Greifer, aber dennoch sehr flexibel und einfach in der Anwendung. Er wird mit einem Starterpaket ausgeliefert, das komplett alles enthält, was notwendig ist, um den Greifer zu montieren und ist daher individuell geeignet, aber insbesondere für Einsteiger im Bereich Automatisierung gut geeignet. Wenn Sie noch weitere Informationen zum Greifer benötigen oder sich für weitere Schunk-Produkte interessieren, sprechen Sie uns einfach persönlich an oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.schunk.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.